Ця історія почалася в квітні, коли ми знімали руйнації житлових будинків навколо Сумського ринку в Харкові. До нас підійшов комунальник, який жив там практично е, весь час початку війни. Він не міг доїхати до своєї родини в селище Огульці і дуже переживав, чи є у них що їсти, чи є у них предмети гігієни, тому що він не міг перевірити це сам. А донька йому казала, що все нормально. І от е, пройшов час, ми нарешті Просто. А, Вообще село Гуці. Махновка. Хутір Махновка. Це Относиться до села Гульці. Тобто, тобто ваш голова... Голова сама по себе, а махновка сама по себе. Вот у нас же теперь вопрос стоит следующего характера. Вот вы говорите, что она все-таки дошла до вас. Дошла ну, там, с наконец-то. усилиями, без ну, наконец-то, смотрите, объем у нас было до войны пусть 32 миллиона. Больше 5 миллионов выехало. Слава Богу, что вы тут не разбомблены. У вас есть свои огороды, свое Да, хозяйство. да. У нас є 7 соток землі, у нас огороди великі. Наша сюди Я вийшла що, взагалі без Что ж землі. вы так вот все А мало у нас земли? забрала сільська рада землю. Це Надежда, давай Надежда, Ні, ні, свинар Надя, Надежда, давайте мені. Там троїх написано. Давай. Да не, вы погода не оставляйте, а там если я вам оста- оставляю 10, 10 пакетов, вы дальше уже найдете кому-то, может, мало ли. Шевченко, от Шевченко немає, це що Люба Шевченко. Отам ставлю що на третій вулиці от є Гуденко Шевченко. Ну я всі читаю. Да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да. Да. Ткаченко забрала. Ткаченко забрала. Ну там круглый, там, да, я подивлюсь бандиты, я там тебе, да, да, я тебе, если что, то пораздаю. А можно с вами сфотографировать? Мам, зайди на, на обложку. Це з казарми. Це з казарми, в Романовському сильно боліє. Її зараз не Ну, вы ж розумієте, що... Ой, збігали, всі бігали, все буде нормально. Як здоров'я? Чого? Давление? Ну, погода ж, видите, меняется. В чем внучка? Где ваша внучка? Може вам кофейку винести? В Купянском Шевченковском районе? Моє діло предложити. Они звонили вам? Но нам надо просто объединяться и идти дальше. Вот вы же пережили, вы же дитя войны. Комунальник сумського ринку був правий. Сюди не доходить гуманітарна допомога, не доходять продукти. А скільки ще таких куточків на Харківщині?